helo deeqo familkeeda anoo ah madaxa brograamyada women media network ayaa ku mashquulsan sababtoo ah waxaa u baahannaha inaan keeno deeqo banaanka iyo familkeeda filma kasoo duubno codad kasoo qaadno si warbaahintii ay intii ula hadlaan ee u gasho dunida ee wax looga ogaado dhacdadana wixii ku kalifay inay sameeyaan iyo halka uu ku dambeeya xaalka inta kale ee gabdhaha ee